Salut, c'est Shox pour Confidence de Pro number 2. Salut à tous, c'est Body pour Confidence de Pro numéro 2. Salut, c'est Kenny pour Confidence de Pro numéro 2. Salut à Vacarme, c'est Apex pour Confidence de Pro numéro 2. <gasps> Mon premier souvenir à Counter-Strike, euh, je jouais sur CS underscore siège sur 1.5. Je devais avoir entre 9 et 10 ans. Et j'adorais attendre les mecs qui passaient par les égouts là. Moi j'étais côté terreau, ils passaient par les égouts et je les attendais en FFA et à chaque fois je faisais 3 kills et j'étais trop content. Je jouais à condition zéro avec des bots, je faisais la campagne avec les bots et vraiment je kiffais quoi. Genre euh, je faisais j'essayais tous les niveaux, je me faisais éclater au bout d'un niveau mais je kiffais. Mon premier souvenir lié à Counter Strike. Euh, oula, ah oui, je me rappelle la première fois où mon frère m'a emmené dans un cybercafé. Je me rappelle, je jouais euh, sur son ordinateur euh, contre des bots sur Vegas. Et euh, il est arrivé, il m'a dit Bon, viens, on va au cyber. J'étais grave content. Et, je me rappelle que que je criais tellement que ils ont dû me virer du cyber. Alors moi j'ai commencé dans un cybercafé donc où j'habitais donc c'est mon premier souvenir, c'est où j'ai commencé donc quand je pense à CS et les débuts, c'est là-bas. Ah, franchement, ici, euh, tout le monde est cool et. Mais non, je dirais quand même le Canada. Le Canada, j'aime beaucoup. Le Canada euh, Le pays le plus accueillant, je dirais la Chine, parce que. Euh, ils sont très gentils. C'est pas évident parce que on peut pas trop comparer parce qu'on va dans les hôtels. Donc si j'en avais un à choisir, je sais pas. allez, je dirais la Chine. Eddie. Chocs. Ma plus belle rencontre dans les sports, c'est euh, Niak. C'est pas évident non plus. Il y en a pas mal. Mais euh, je dirais mes coéquipiers parce que c'est avec les, personnes avec qui je passe le plus de temps. Et euh, on va dire ceux avec qui je suis depuis le plus longtemps. On va dire Kenny, Nathan, ça fait longtemps que je joue avec eux. Donc on va dire c'est eux. Hein. On doit se supporter tous ensemble. Donc on va dire, on va dire quand j'étais en Chine, il y avait une, un mec qui, parce qu'à l'époque je m'appelais Choxy Jésus, et qui m'avait euh, ramené un, un espèce de. Oh, comment ça s'appelle ça d'habitude Avec les croix là. Euh, hein Un chapelet, voilà. Euh, mais pas un chapelet-chapelet, genre c'était comme ça, c'était en bois, avec des petites boules, et à la fin en fait c'était un Jésus, mais en bois. Parce que je m'appelais Choxy Jésus, et j'avais kiffé. Bon, j'ai pas certainement le meilleur souvenir. Euh, J'apprécie leurs attentions. Euh, des fois, j'ai des petits dessins et tout, donc j'aime bien, j'aime beaucoup. J'en ai pas spécialement un. C'est juste euh, tout le temps de rencontrer euh, ses fans, etc. C'est assez, c'est génial quoi. On est, arrivé à un moment où, euh, l'espoir est tellement énorme que j'ai l'impression d'être, moi qui aime bien le foot, et d'être une star de foot. Donc, voilà, juste tous en termes général, tous les fans, les vrais fans qui sont là. Le kick de Envy. <laughs> cette semaine. le moment de ma carrière le plus difficile <laughs> Sûrement il y a deux jours. Bah, je pense, euh, au vu des circonstances, je dirais ici. C'est assez. Euh, je m'attendais pas. Hum, enfin, je pense que quand on a tous créé, qu'on a créé cette équipe, on pensait pas ne pas passer les poules au prochain majeur. On va pas se le cacher. Et hum, j'ai quand même, personnellement, j'ai donné beaucoup euh, pour pour les tournois et pour le pour tout. Donc, donc c'est hier, c'était avant-hier, pardon, ça un un moment très compliqué. ECS, la victoire à ECS saison 1. Euh, avec la DreamHack Winter 2014, le Major. C'est dur à déterminer, c'est juste que j'en ai marre un petit peu de vivre dans le passé. Je pense qu'il faut, il faut, il faut aller plus loin. Et ECS saison 1, c'était il y a un an, donc c'est encore récent. Et c'est ma première victoire euh, en tant que lead. Donc euh, c'était une grosse satisfaction personnelle. je pense que c'est notre victoire à Dallas. Ouais, c'était vraiment très bon souvenir. De toute façon, gagner, je pense que c'est toujours un bon souvenir. Alors, <clears throat> à la fois de euh, perdre le Major euh, contre Fnatic, enfin, pas de perdre, mais euh, d'avoir atteint la finale du Major à la, Arena, avec une ambiance folle dingue, et des supporters français, et la victoire au Major, celui d'après, Cluj-Napoca. Bah, mon plus souvenir, de gagner un Major. On n'est pas, je pense qu'il y a moins de 20-25 joueurs qui ont gagné des majeurs, donc euh, donc c'est assez, assez grandiose. Donc euh, ouais, je pense gagner le, quand on a gagné le majeur à Kenvi à Cluj. Mon père. Euh, Conor McGregor, c'est tout à fait moi. Toute ma personnalité, je la tiens de lui. Euh, Booba, <laughs> je rigole. <laughs> euh, euh Ronaldo, même s'il m'inspire, mais je ne reprends pas assez de choses qu'il fait. Alors euh, moi, je suis quand même pas mal de sport. Et euh, les, les, gens que j'aime le plus, on va dire, euh, j'en aurais deux à choisir, c'est Zidane, pour la carrière qu'il a fait, la personnalité, et Federer aussi. Parce que Federer, c'est juste, c'est juste un mythe dans son sport, et c'est juste une, légende, et, pas, pas qu'au niveau sportif, c'est juste la, personne. Quoi. Je pense qu'on a tous à, à, si on veut viser un, personnage à, ressembler, ce serait lui parce que c'est la personne la plus humble et la, la plus. Je sais pas, il a tellement de qualités que je pourrais pas tous les, les, les donner ici. Euh. Oui. Pour euh, la simple et bonne raison que. Euh, il y a des fois où je me sens pas au niveau. Voilà. Et que ces moments-là sont durs. Voilà. Et euh, des fois, bah, c'est pas en mode, euh, ouais, est-ce que j'ai, ce que j'y ai déjà pensé pendant euh, trois mois et en mode, je me pose toutes les questions. Non, j'en suis pas à ce point-là. Je veux pas arrêter et j'irai aussi longtemps que possible. Et voilà. Et après, quand je reprends confiance en moi, ça va mieux. Mais il y a des moments, ouais, quand tu passes, quand tu passes des mauvaises périodes et que tu t'arrives pas à faire la différence et que t'arrives pas vraiment à te trouver utile à l'équipe, bah, tu te dis genre, qu'est-ce que je fais là, quoi. Donc, ces moments-là sont difficiles psychologiquement. Avant de devenir pro, j'avais pour projet de devenir gendarme. Un projet qui a été euh, vite, vite, mis de côté. Parce que voilà, j'ai eu euh, mon premier contrat et, et j'ai pas continué la muscu. <laughs> J'étais caissier chez Leclerc aussi, mais c'est pas forcément le métier dont je rêve. Donc euh, si je pouvais continuer à être joueur pro, franchement, je dis pas non. Arrêter CS, non, jamais, pas encore. Alors, penser à arrêter CS, euh, j'ai eu un moment dans ma carrière où j'ai eu un peu... Euh, c'était un peu compliqué, mais c'est vieux, quoi. C'était en 2013, mais sinon, j'ai jamais give up, j'ai toujours tout donné. C'est un... On peut pas... Enfin, on peut pas se dire, euh, non, j'arrête CS demain. Pas pour l'instant, c'est tellement beau, c'est tellement beau ce qu'on a. était... Enfin, moi, personnellement, j'ai commencé en 2007, où il y avait personne, où les LAN, c'était tout petit, où c'était les petites LAN. Je faisais des petites LAN, j'étais content. Je dormais dans mon sac de couchage, etc. Donc, donc vu où l'espoir est, je, je m'arrêterai quand quand je me rendrai compte que je n'ai plus le niveau ou que ou oui peut-être que ma motivation baissera mais ma motivation a baissé euh, un mois dans ma carrière donc euh, je pense pas que c'est demain la veille. La pêche, by far, il euh, n'y a rien de mieux. D'ailleurs là j'y vais en vacances et ça va me faire trop du bien. Pour ça je vais revenir en août, je vais être trop fort. Oh putain j'ai dit ça c'est bon je faire deux kills. non c'était c'est génial j'adore. La nature, t'enlèves ton portable, tu coupes tout, ce qui est électronique, réseaux sociaux, tu coupes du monde. Euh, tu es juste là au bord de l'eau avec ta petite, euh, avec ta petite canne, t'es proche et, et tu chill, tu relaxes et t'entends juste les oiseaux, le bruit des poissons sauter et tout. Enfin, voilà, c'est, moi c'est magique. Ah, j'ai déménagé, j'habitais à la campagne, j'ai déménagé dans le sud de l'Espagne, donc à la mer, et franchement, euh, je pense que c'est le meilleur endroit pour décompresser et relaxer. Euh, chez moi, avec euh, mes amis. Alors comment j'ai me ressourcer bah, Vers chez ma famille, parce que ou, euh, chez mes parents, mes grands-parents, etc. Enfin, passer du temps en famille, ça fait toujours énormément de bien. Ça, ça nous fait oublier les, les, petits problèmes comme là au majeur, etc. Là, je vais, par exemple, là, on est en vacances, je vais partir un peu voir mes parents, etc. Et en famille, ça fait toujours du bien de, se retrouver là-bas, donc sans hésiter chez mes parents, enfin chez ma famille.